дәл қазір айтыс ақындары екіге бөлінген кім үшін не үшін ол келіп маған мысалы айтқан жоқ мынау ширек болады сен ата анаңды сыйлама бүйтпе сөйтпе деп жаңағы вахабистердің өздерінің ұстанымы бар ғой ринат заитов шындықты айтудан шаршады ма шаршайтын кезеңдерім болады бұл жерде димаш құдайбергенов дәл қазіргі уақытта қытай саясатының құрбаны болып жатыр құрбаны таза скриптонит джаххалид біз осы бағытта ойланатын болсақ онда борат түсірген адамға мемлекеттік сыйлықты берейік бүкіл әлемге таныстырды ғой біздің туымызды көрсетті ал берейік ондай ерлік жасауы мүмкін бе біз кез келген өзіміздің ұлтымыздан мемлекетімізден шыққан адамға сутенерлік көзқараспен қараймыз қымбатты достар толк лайк ютуб жобасы сіздердің құрметтеріңізге тағы да бір сұхбатты ұсынбақшы бүгін бізде қонақта айтыскер ақын ринат заитов демократиялық сұхбат шет жағасын көріп жүрсіз екі мәрте шақырдым біріншісінде ә, бас тарттыңыз екіншісінде келістіңіз неге басында шыны керек енді әңгіменің ауқымы және де ә, осы жердегі бірнеше қонақтармен өзім бір, бір дәрежеге түскім келген жоқ та шыны керек сыйлап ә, келіп жатқаныңа көп рахмет ринат заитовтың ұғымындағы шындық деген не менің ұғымымдағы шындық ол кез келген жағдайды қалай бояусыз ешқандай асырусыз кем кетіксіз солай бар солай айту яғни бүгін біз қалай бар солай бұйырған әңгіме өріп тұрамыз иә. ғой жақсы бірнеше тақырыптың айналасында әңгімелескім келеді өйткені қоғамда өзімнің аудиторияң бар айтып жүрген жақсы жақсы әңгімелерің бар бірінші кезекте айтыстан бастайық әзіргі уақытта ә, жұртқа кімнің не айтқаны қызық емес кімнің не алғаны қанша алғаны қызығырақ неліктен онысымен келісе қоймаймын мен керісінше шығар қазіргі э, айтыстың қазіргі көрермендеріне кімнің қай орын алғаны қызық емес қазір кім э, халықтың көкейін деген нәрсені жеткізе алды сол қызық э, салыстырмалы түрде алып қарасақ мысалы айтыскер ақындар бар соңғы мысалы он айтыста он бас жүлде алуы мүмкін бірақ одан көрі, неге халық э, айтыс болса болды айбекқалиев қайда бауыржан неге кетті деген сұрақтар көп қояды бірақ неге халық оларды іздейді олар өзінің көкейіндегі нәрсені бір адам айтса екен деп тілейді соны айтқан адамды олар жақсы көреді жақсы соңғы айтыста ә, қазіргі уақыттағы мәдениет министрі арыстанбек мұхамедиұлына дат айттың жоқ оны дат деуге болмайтын шығар жас халықтың жүрегіндегі иә өзім ойымдағы айтқым келіп жүрген бүкіл халық білетін жағдайлар көп болғанмен тақтаңыздар бұзылмас бірлік деген қақпамыз бар ағасы тағы да айтар бір өтініш тоқтаңыздар мыналар шындықты айтып қояды деп айтысты бір ай сайын жаппаңыздар кәріс пен түріктердің сериалына қазақтың төл өнерін сатпаңыздар шынымен елді ойлайтын болсаңыздар қазақтың қасиетін сақтаңыздар тағы да бір айтатын өтінішім өзің біл қатты айтты деп даттаңыздар қазақтың тұңғыш ойнап берген тұңғышбай ағамды да ақтаңыздар дәл солай бірнеше жігіттер билік өкілдері келген жағдайда айтып қалуға тырысады ол енді мысалы бірнеше айтыстардан көріп иә, иә. жүрміз алматы қаласының әкімі бауыржан байбек барған кезде де айбек қалиев ағамыз айтып иә. қалуға тырысты сондай сондай бір айтқысы келетін айтатын адамдар бар иә жақсы осыдан қандай да бір нәтиже шыға ма өзгеріс бола ма ақынның айтқанынан нәтиже шығарды деп ә, нақты факт айтайықшы э, енді бір кереметтей бір э, осындай болды деп айта қою қиын шығар менің өзімнің білетінім енді теңізге түскен тамшыдай болса кезінде ә, бекарыс шойбеков пен аманжол әлтаев айтысқан кезде ол кезде камалти мұхамеджанов болды қателеспесем қарағанды облысының әкімі сонда қалаңыздың атауы қарағанды жазуына қарасам караганда қазақ тілін қатты құрметтейді екенсіңдер қаланың жазуына қарағанда деп айтты сонда аманжол әлтаев айтыстан алматыдан қарағандыға жеткенше сол жазуды өзгертіруге тырысты өзім басымда болған оқиға біздің шығыс қазақстан облысында бесқарағай ауданында өте көп орыс атаулы ауылдар бар бір ақ айтыс өзі бір жиырма жылда бірінші рет айтыс барды сол жаққа сол айтыста сол мәселені ақындар көтеріп еді жан жақтан бір аптаның көлемінде сол ауылдардың 90 проценті қазақшаланды ол да болса кішігірім осы айтыстың жеңісі деп ол енді ертеректе енді иә ертеректе қазір қазіргі кейінгі уақытта қазір айтысты қыстырып жатқан атқамінер жоқ қой себебі оларға мүлдем айтысты былай қойып қазақтың салт дәстүрі қазақ тілі ештеңе ұлты қажет емес сондықтан ештеңе өзгермейді айтыстың келешегінен болашағынан кімді нені көресің айтыстың келешегі енді таза біздің ұлттың келешегімен байланысты егер қазақ ұлты осы бетте э, айтыстың өзіне тек қана шоу ретінде қарап ә, жаңағы езіліп егіліп отыра беріп жарайды енді сөйтті ғой бүйтті ғой дей беретін болса онда ұлт та өзінің болмысын жоғалтады ә, соған сәйкес айтыс та қажет емес болып қалады керісінше біздің ұлтымыз бір серпіліп өзінің жаңағы рухани жаңғыру рухани жаңғыру деп айтып жатырмыз рухани жаңғыру деген не қазақ өзінің ә, түп тамырын тауып содан гүлдену жасанды гүлдену емес соған бет бұратын болса ол айтыс қазақтың тек қана төл өнері емес ә, айтыс халықтың жағдайын айтатын сол жағдайды жеткізетін жететін жеріне және соның шешілуіне барынша ықпал ететін бір орта болып қалыптасады сонда айтыстың болашағы жарқын болады жақсы дәл қазір айтыс ақындары екіге бөлінген кім үшін не үшін енді бұл жерде ақындар екіге бөлінген дегеннен кішкене қателік бар да ә, бұл таза жаңағы енді екі көзқарастағы адамның екіге бөлінуі мысалы айтысты кезінде ә, бір уақыттарда жүрсін ерман шеттетілді де бекболат ағамыз да болды айтсын сізге бәрі ұйымдастыру бәрі сол жақта біраз уақыт өте келе қайта жүрсін ағаның қолына өтті сол кезде таза енді біздің өзіміздің кейбір айтыскер ақындар өзім ішкойым жүрексінетін шығар мүмкін қайтадан келуге біздің ортаға айтысқа әйтпесе бөлініп жатқан түгі жоқ барлығын шақыртуға тырысамыз керісінше айтыстың тізімі жасалып жатқан кезде Э, жүрсін аға да бәріне өз басымды айтып отырамын шақырайық балғынбекті шақырайық жандарбекті шақырайық айнұр келсін сара келсін айтыссын деп келіседі ал келсе шақырыңдар дейді бірақ келмейді шақырту бар шақырту бар құдайға шүкір кез келген айтыскерге бұл таза әрбір айтыскер ақынның өзі шешетін нәрсе мәселе барғысы келе ма барсын барғысы келмей ма демек өзінің себебі бар шығар оған діни саяси қайшылық жоқ менің өз басымда жоқ мен ешқашан аузым барып айта алмаймын мен балғынбек вахабист е болмаса басқа деп өйткені мен балғынбекті өте жақсы білемін біз бір туған ағайындай болып жақсы қарым қатынаста әлі күнге жақсы қарым қатынастамыз әлі күнге амандық біліп тұрамыз енді ол келіп ә, маған мысалы айтқан жоқ мынау ширек болады сен ата анаңды сыйлама бүйтпе сөйтпе деп жаңағы өзі вахабистердің өздерінің ұстанымы бар ғой мен ондай нәрсені оның бойынан көрмесем қайтып айтамын мен ол вахабист я иә, болмаса басқа деп өзім дінтанушы емеспін ешқандай дәл солай кез келген айтыскер ақын туралы айтылған жақсы егер сіздің қолыңызда бір телеарна немесе бір радио немесе бір газет журнал болған жағдайда ол қалай болатын еді не істейтін едіңіз қабылдаудың екі түрі бар қазақ айтады ғой естігенімді айтайын ба көргенімді айтайын ба сондықтан радиодан шындықты айту ол ә, радиоға да тиімсіз енді э, шындықты айту болғанда жаңағы тек қана сондай тақырыптар қозғау егер телеарна болатын болса дәл қазіргі жағдайда ол э, қазақтың э, рухын көтеруге бағытталатын телеарна болатын шығар себебі ә, біздің осы бүкіл дүниежүзі ақпараттық соғыс жүргізіп жатқанда ешқандай әрекетсіз әләуләйлім халәуләйлімнің ортасында отырғанымыз ол өте ұят нәрсе үлкен болашақ үлкен катастрофаға апаратын нәрсе кез келген телеарна шындықты айта білетін өзінше анализ жасай білетін арна болу керек біздің арналардың бесеуінің жаңалықтары бар мысалы отыз бірде информбюро бар ктк да тағы бір жаңалықтар бар қазақстан үшеуінің айырмашылығы аса емес айтатындар бір жаңалық ешкім осы қазақтың шынымен басында болып жатқан катастрофаны көргісі келмейді көргісі келмейді айтқысы келмейді бәрі айтады иә айтқызбайды айтқызбайды айтқызбайды айтқысы келмейді ешкім әркім өзінің жеке басының тыныштығын ойлайды неге барлығын сондай жағдайға әкеп тіреп қойды қазіргі үкімет кез келген журналисті кез келген ә, ақынды да жеке проблемасын көбейтіп қояды ол сонымен жүрген адам мемлекетті ойлауға басқасын ойлауға шындықты айтайын деп ойлауға виктор цойдың жақсы сөзі бар ғой мен өтірік айтқандарды жек көремін шынымды айтсам шындықтан да шаршадым дейді сол секілді адам шындықтан да шаршайды егер оны еститін құлақ болмаса айтатын жері болмаса шаршайды адам шындықтан ринат заитов шындықты айтудан шаршады ма шаршайтын кезеңдерім болады себебі ә, бір шындықтың ар жағында жүз жала бар жүз өтірік бар саған жабылатын саған қарсы айтылатын жүздеген пікірлер бар сол кезде айналаңнан жақтаушы таппаған кезде адам шаршайды маған менен басқа ешкімге керек емес шығар бәрі мүмкін менікі бекер әуре шығар деген ондай шаршау болады нақты тоқталайықшы рухани иммунитеті жоғары телеарна болатын еді нақтырақ ол жерде қандай бағдарламалар көрерменге жол тартатын еді ойын сауықтық бағдарламалары ә, ұят болмасын жетпіс жеті күннің форматында болатын еді сол тек осы малдарының бәрін үйден бір шығып кетсең амансыз ба ата жақсы мәкен қалай жеттіңіз жақсы нағыз жігіт қандай болу керек ішіп алса төбелеске дайын тұратын бұзақы тілшіміздің полициядан таяқ жемес бұрын дайындап үлгерген осы жайлы сұраунамасын көріңіздер оның жаңалықтары кезіндегі нұртілеу иманғали жүргізген жаңалықтар болды алғаш хабар басталған кезде біраз мәселелер қозғай алды ктк да болсын ол кезде енді дәп мынандай цензура болған жоқ қой ә, қазіргі енді отыз бірдің жаңалықтарында біраз жақсы ойлар айтылуға тырысады ол жерде міндетті түрде айтыс болатын еді сосын ол телеарнада жоқ дегенде екі тарихи бағдарлама болатын еді біздің қазақтардың бәріне таңғаламын да екатерина айтыпты дейді осы қазақтар өзінің кім екенін білсе дүние жүзін жаулап алатын еді деп енді ойлы осыны бәріміз айтамыз осы сөзді енді неге соны істемейміз неге біз қазаққа өзінің кім екенін айтпаймыз неге біз орыстың телеарналары шығып алу керек те қазақтарда мемлекет болған жоқ еді оны құрып берген біз едік деп неге айтады неге олар біз 25 жыл тәуелсіздік алып болғаннан кейін қазақстан россиядан бөлінгелі жатыр олар латынша қойып жатыр деп неге айту керек олар может быть древний казахский язык был написан на латиницу может мы что то не знаем в истории великого казахского народа то есть при всем уважении к казахскому народу, но там, по-моему, не было зафиксировано латиница, нет? Я... Вообще языка не было. Неге біздің бір телеарна оларға жауап бермейді? неге олардың үнемі тарихи бағдарламасында олар соғыс туралы кино түсірсе неге үнемі русский солдат деп айтады москваны қорғаған алматыда құрылған дивизия еді ғой яғни екі тарихи бағдарлама міндетті түрде болу керек кім екенін yeah. Иә. танытатын иә содан кейін балаларды тәрбиелейтін бағдарламасы болды қазіргі біздің балалардың телеарнасын көрсеңіз біздің балаларымыздың ұлттық болмысына істелініп жатқан геноцид біздің қазақ балалар телеарналарының көрсетіп жатқан бала балапаны болсын басқасы болсын элементарно қазақша сөйлеуде миллиондаған қателік жібереді сосын журналистердің бәрі аудармашылардың бәрі сен дегенде мен келгенде балалардың бәрі осылай сөйлей бастады бұл қазақтың тілі емес қой бұл қазақ әліпбиінде жоқ әріптер міне балаларды осы бастан тәрбиелейтін өте енді кім біреу былай дейді біреу былай дейді бірақ менің өзімнің көңіліме қонатыны кезінде қазақстан ұлттық арнасында үлкен компания болды ол санжар керімбай болды ол саят ыбыраев болды ол қасым аманжолы болды ол э, жарықтық рахат мамырбек болды ғалым болат мырсәлім болды тұрсынжан шаппай болды өте жақсы команда болды ол кездегі батырлар жырынан ойнататын жаңағы санжар керімбайдың бағдарламасының өзі біздің біраз балаларға тәрбие беретін еді егер ары қарай жалғаса бергенде сосын мың бір мақал деген элементарный жоба болды иә аса көп несі жоқ жүргізушінің өзі де жарасқан әзіл қалжың аралас мың бір мақал бірақ қазақтың әрбір мақалы осы 10 миллионнан астам қазақтың басындағы жағдайға берілетін жауап еді яғни 2000 жыл мен 2005 жылдың арасындағы телеарнаны иә, э, иә. ринат саитов аңсап отыр иә бүгінгі уақытта иә жақсы бүгінгі жүйеде дәл осы концепциямен ә, телеарна құру мүмкін бе мүмкін емес пе мүмкін емес деп ойлаймын өзім себебі қазір ә, басшылықтың телеарналардың тізгінін ұстап отырған адамдардың көбі өздері сауатсыз біреу өз тілін тиіп кеткеннен құдай сақтасын бірақ мен кез келгеннің өзіне де айта аламын өйткені сауатты адам ондай нәрсе істеуі мүмкін емес қазақша бағдарламаларын түсіретін продюсерлердің тоқсан пайызы қазақша білмейді оның айналасында жүргендер де қазақша білмейді мен білемін ғой ішінде жүрмін солардың мысалы иә енді ол қалай қандай телеарна құрылуы мүмкін осындай команда бүкіл жерге жиналып алған кезде бүкіл арналарда себебі бізде енді арналардың бәрі бір бірінің туысқаны ғой нағашылық yeah. Иә. дегенді біреу қазақстан бірдің бөлесі анау ананың туысқаны анау ананың жиені деген сияқты енді барлығы қазақстан yeah. Иә. ұлттық арнасынан yeah, иә, бөлініп соған қарайды бөлініп шығады бәрі жақсы телеарна мәселесі дәл осындай енді ә, эстрадаға келейікші ә, әлемге қазақтың әнін әйгілі етіп жатқан димаш құдайбергеновке қазақстан республикасының қандай атағын беруге болады кез келген атағын беруге болады нақтырақ енді қайсысы қазір бізде ең үлкені мәдениет қайраткері ма қазақстан республикасының мәдениет қайраткері деген атақ берген жоқ па оған жоқ қызық екен лайық па лайық беруге болады әлбетте беруге болады ә, димаш талант ретінде мойындалды мойындата алды әлбетте өйткені енді э, мен ғаламторды ашып қалсам э, үнемі иә димаш құдайбергенов пен ринат зайтовтың суреті шығады жоқ сіз <laughs> енді мынаны қараңыз арасында енді димаштың ән айтып жатқаны бар содан кейін сосын жаңағы ә, саз әлеміндегі ринат зайтовтың иә. айтып жатқан пікірі бар иә менің иә. пікірім бар әнің бірінші рет естіп отырмын өтірік айтпай ақ қояйын мен енді андай вокал жағын білмеймін мына жағын айтып жатыр ғой анау артық болды мынау былай болды өзім сен сияқты әншілерді көрсем қорқамын шыны керек бұрын қуанатын едік мә витас сияқты әншілер пайда болды деп қазір бәрі шыңқылдай бастады осы бір еркекше дауысы өмірқұл аяспен біздің эстрада бітіп қала ма деп ойлаймын кейде мен біреу шыңғыртып жатыр ма деп қорқасың ғой иә жарайсың баса бер осы бетте енді қазіргі беретін бағаға сен көңілің түспей ақ қойсын мен сегіз беремін ашығын айтайын себебі әнді бірінші рет тыңдап отырмын бір нәрсені анықтап алайық та біз талант пен ұлтқа қызмет ететін адамның ара жігін ажыратып алайық әлбетте ол екеуі екі нәрсе екеуі екі түрлі адам иә неге димаш ән айтқан кезде мен мұндай әншілерден қорқамын дедім біздің қазақтың онсыз да болмысы европаланып бара жатқан кезде дәл сондай феномен шығатын болса мен толық білдім біздің жастар соның артынан еретінін көрдіңіз ба ал димаштың сахналық образын қалыптастырған кім қазіргі образын қай ұлт қалыптастырды қытай қалыптастырды ма неге қытайлықтар оны бүкіл өздерінің жастары артынан шырылдап біз қазір айтамыз олар ән жаттап жатыр былай былай жаттап жатыр бүйтіп жатыр сөйтіп жатыр деп неге неге істелініп жатыр олар біздің баланың өзін бізге қарсы пайдаланып жатыр да осыны дәл осылай болатынын мен білгем болды өйткені ол болған практика біз қазір шырылдаймыз иә иә міне ойбай мен толыққанды келсем, бірақ сол димаш қазақстанда жүрген кезінде біз ең болмаса бір жаңағы ол саз әлемінде жүрді бір адам оны жетектеп қолынан сүйреді ма сол жерге барсын деп жоқ жарқ етіп шыққан кезде біз мақтануға мәзбіз ойбай біздің бала біздің бала мақтанып жатырмыз керемет екен сөйтіпті бүйтіпті деп ал бас дейтін болса біздің министрліктің оны славян базарынан кейін осы қазақстан мемлекетінің паспорты ретінде оперный паспорт ретінде пайдаланып керісінше қою керек жақсы бұл жерде димаш құдайбергенов дәл қазіргі уақытта қытай саясатының құрбаны болып жатыр құрбаны таза түсінікті ал енді мынаны қарайық скриптонит джахарид екеуінің есімі таныс қой иә Э, жаққалиев жуырда ғана э, золотой граммофон деген э, орыстардың бір статуэткасы бар иә yeah. соны алды прорыв года давайте лейла скриптонит бүкіл ресей аудиториясының аузына қаратып отырған рэперге айналды бұл екі азаматты қазақ өнерін ә, дамытып жатыр қазақ әніне үлес қосып жатыр деп айта аламыз ба қазақ әніне жалпы қазақ эстрадасына жоқ мүлдем басқа оның ұлты да басқа біріншіден екіншіден шыны керек шығармашылығы маған ұнайды оның артықтығы жоқ өзінің ұлтын теріс жағынан көрсетіп жатқан ештеңесі жоқ ал скриптонитті алып қараңыз бойында не бар қазақ деп айтатындай егер біз қазір скриптонит ойбай керемет біздің қазақ ұлтына қызмет өнеріне қызмет етіп жатқан адам дейтін болсақ біз осы бағытты ойланатын болсақ онда борат түсірген адамға мемлекеттік сыйлықты берейік бүкіл әлемге таныстырды ғой біздің туымызды көрсетті ал берейік яғни Джах ә, э, әлемге қазақты танытып жатыр деп айта аламыз айта алмаймыз ол әлемге өзін танытып жатыр біз тек ол қазақстаннан шыққан деп қана мақтана аламыз қазақ өнеріне еңбек сіңіріп жатқан адам кеше лондонда концерт берген қазақтың домбырасымен одан кейін брюссельде концерт берген ерлан ырысқалиев міне қазақ ұлтын дүние жүзіне таныстырып жатқан адам қазақты дүние жүзіне таныстырып жатқан адам ол қанат ислам себебі оның аты лақап да қазақ деп шығады шыққан сайын қазақтың шапан дүниежүзілік бренд рекламаға айналдырған ол геннадий головкин олардың қатарына димаш құдайбергеновті қоса алмаймыз димаш құдайбергеновті қай жағдайда қосамыз біз егер димаш бір концертін шығып микрофонды жерге тастайса менің ұлтымды осы мемлекет қорлап жатқанда мен бұл жерде ән айтпаймын деген ерлік жасайтын болса біз сол кезде димашқа ескерткіш қойсақ емес ондай ерлік жасауы мүмкін бе неге мүмкін емес жасасын ер азамат қой жақсы ә, жаңа біз ә, димашқа байланысты айттық әттеген ай э, біз өз мүмкіндігімізді өзіміз жіберіп алдық яғни yeah. Иә. талантымызды уақытында тани иә. алмадық иә біз ер құрманғалиев деген талант болатын есіңізде иә, иә, ме атыраулық иә, иә иә оны да тани алмадық жалпы геннадий головкинді промоутерлар әлемдік аренаға шығарғаннан кейін барып біз талант деп мойындадық ол олимпиадада да көрсетті өзін иә yeah, көрсетті бірақ сол олимпиаданың деңгейімен қалып қалған жағдайда ол былай атақты болмас еді иә yeah, міндетті түрде біз кей кезде расында да өзіміздің талантымызды тану үшін yeah. Иә. өзгенің бір пікірін иә, күтіп отыратын иә, сияқтымыз иә біздің илья ильин деген батырымыз бар еді қазір қайда сол кімге сендік кім, он, кім оған келіп ә, допинг пайдаландың сен бүйттің деді кім вада вада не үшін оны істеді ол ресей мен европаның арасындағы ақпараттық жаңағы көрінбейтін өздері салқын соғыс дейді ғой сол салқын соғыстарының нәтижесі соның арасында біздің спортшылар да сол комбайнның астына кіріп кетті біз не істедік обал жоқ дедік обал жоқ мынау баған екен білуіміз шығып айтқан жоқпыз е кеше керек кезінде бұл біздің әнұран шырқатқан кезде екі дүркін олимпиада чемпионы болған кезде біз қуанып едік қой енді неге бүгін біз бір сол сол адам туралы бір ауыз жылы сөз айта алмаймыз енді көрермендер кешірсін жас балалар көрсін басқа анықтамасын таба алмай отырмын да бұның біз кез келген өзіміздің ұлтымыздан мемлекетімізден шыққан адамға сутенерлік көзқараспен қараймыз аха ол бізге пайдасы бар кезінде мақтаймыз пайдасы жоқ кезінде болды ринат зайытов авторлық құқығы толық қорғалған ақын ба авторлық құқық деген енді білмеймін біз енді жазған әнін тіркетемін бар істейтін шаруам себебі өзім жалпы құжатқа бір заңнамаға деген аса бір керемет пысық адам емеспін сол жерден бұйырған қаламақымды аламын міне менің толық авторлық құқығым қорғалып жатқаны осы әзірге ә, ол мені қанағаттандырады үш айда бір рет қой үш айда бір рет иә қанша әрқалай шамамен бес жүз мың сондайдың айналасында бес жүз мың төрт жүз мың алты жүз әрқалай айналымға байланысты иә. ғой қай жерде иә, қанша иә. ән қойылады жақсы жалпы таланттардың авторлық құқығының қорғалғаны жақсы ғой елімізде авторлық орталықтар дұрыс жұмыс жасап жатыр ма деген мақсатта қойылған сұрақ авторлық орталықтардың жұмысының міндетін білмеймін біріншіден не істеу керек олар қалай жұмыс істеу керек жеке өз басыма келетін болсақ мен мынау қазіргі тіркеуде тұрған авторлық қоғам бұл екінші қоғам бұның алдында басқа авторлық қоғамда болдым енді ол жерде мүлдем күлкілі болды енді себебі ә, жаңағыдай үш айда бір емес өзі төрт бес айда бір келетінмін семейден сол кезде ары кетсе бір қырық мың теңге елу мың теңге аласың бес алты ай содан кейін жаңағы жігіттермен ақылдасып заңгер жігіттер бар олар айтты жоқ ринат олай болуы мүмкін емес біз бір көтеріп көрейік сен бізге сенім хат жазып бер мен айттым олай болатын болса мүлдем басқа авторлық қоғамға ауысайын себебі өзім жақтырмаймын ондай ақшаға бола біреумен соттасып жүрген ырылдасып жүрген және өзің білмейтін нәрсең бірақ менің түсінігімде қазақ авторлық қоғамдары Э, авторлар үшін еңбек етіп отырған жоқ өздері үшін иә өздері үшін еңбек етеді өміріңде біреумен соттасып көрдің жоқ құдай сақтасын мүлде жоқ жақсы сот дегеннен шығады кино туралы заң э, қабылдану алдында э, қаралып бітті жоғарыға жолданды қазір енді осы бір жылдың көлемінде бекітіліп қалатын шығар ерте ме кеш пе егер ол орындалатын заң болса кеш жақсы ғой кеш емес мен бірақ соның орындалатынына өте қатты күмәнмен қараймын себебі бізде заң көп жақсы заңдар бар біз оны қолданбаймыз сол ғана ол қазақтың сауатсыздығы ма жоқ әлде заңның ә, бір жоқ ол биліктің бізді басынғандығы болды нақтырақ біз қандай заңды өз уақытында қолдана алмай жүрміз тіл туралы заңымызды қолдана алмай жүрміз қазақ тілі мемлекеттік тіл деген Э, ең бірінші бабы ата заңымыздың қазақстан байлығы адам және адам құқықтары деген yeah. ата заңымызда иә yeah. Иә. оны да пайдаланып жүрген жоқпыз неге байдың балалары біздің аялдамада тұрған екі үш адамды мыжып өлтіре береді де көшеде емін еркін сотталмай талтаңдап жүре береді егер біздің басты байлығымыз адам болатын болса адамның құқығы болатын болса басты байлығы ата заңымыз айтып тұрғандай біз сол заңды қолдана алатын болсақ біз сол заңға сүйене алатын сене алатын болсақ неге біздің біреудің ашқан маңдай тері кәсібін барады да бір жоғары жақта туысқаны бар біреу бар бір күнде тартып ала салады неге біздің ә, көшедегі адамдардың бәрі милиция көрсе қашады қашады біздің құқық қорғау органдарымыз ғой олар дұрыс па біздің проблемамыз заңда емес біздің проблемамыз адамдарда біздің проблемамыз билікте қанша уақыт керек ешқандай уақыт керек жоқ бол түбегейлі көзін құрту керек сен арам шөптің басын қиып тастағанмен ол өсуін тоқтатпайды олай жасау мүмкін бе тамырынан жұлу керек тамырынан жұлу мүмкін бе әбден мүмкін болады егер біз е, біз ереуілге шықсақ қана бәрі өзгеретін секілді ойлаймыз да жоқ үйде отырып ақ бәрін өзгертуге болады қалай мысалы кез келген мұғалім айтады мен де мына бағдарламаға қарсымын мен кейде балаларым үшін мұғалімдермен сөйлесіп қалатын едім иә бізге де ұнамайды бұл бағдарлама дейді бір күн біздің қазақстандағы мұғалімдер жұмысқа шықпай қойса не болады ешкім ереуілге шықпай ақ қойсын бас тарту үйінде отыра берсін бас тартсын мен мұндай заңнамамен жұмыс істемеймін мұндай бағдарламамен жұмыс істемеймін десін мысалы болады бізде айтысқа шақырады мына айтыста мынандай тақырыпты қозғамаңдар дейді мен рұқсат сұраймын мен кете берейін айтыспай ақ қояйын ешкімге зияны тимей ақ қойсын пайдам да тимей ақ қойсын болды ол қандай тақырыптар мына адам туралы айтуға болмайды жер мәселесін қозғамай ақ қойыңдар дейді мысалы дәл сондай мәселемен ринат қанша айтыстан бас тартты мен өз басым екі үш айтыстан бас тарттым қалғаны мені бас тартқызды сен сіз тастады керек емес иә еленбей қалу қасірет үлкен қасірет қасірет қанша уақытқа созылды екі екі жарым жыл әрі қарай ара тұра болып тұрады ғой анда санда кейде бар кейде жоқ иә yeah. жақсы театрға соңғы рет қандай қойылымға не үшін бардың театрға соңғы рет осы э, өткенде жастар театры келді біздің ә, мүсірепов атындағы театрға астананың жастар театры келді сонда асауға түсауға бардым көргім келді э, себебі өзім нұрғанат ағаның шығармашылығын өте қатты жақсы көремін бір жанкүйерімін көрерменімін жастар театрының бағытын жұмыс істеуін энергетикасын көргім келді сол үшін ба ұнады ба ұнады театр қоғамның бір рухани ағзасы деп қараймыз ғой болған кезінде ә, бүгін жоқ әрине жалпы театрда тазалық қалмады енді театрдың директоры миллион алты жүз мың барамен ұсталатын болса оны мойындайтын болса театрда қаншалықты тазалық бар деп айта аламыз мен жуырда ғана осы театрды басқарған қазір қазақ ұлттық өнер академиясының ректоры болған асхат ә, маймиров мырзамен сұхбат жасадым қоғам алдындағы міндетін адал атқаруда деді театр келісесіз бе келісе алмаймын себебі театрда да қазір таланттарға деген еркіндік аса көрінбейді қазір қай режиссер директормен не болмаса министрмен жақсы қарым қатынаста соның спектакльдері көбірек қойылады ол спектакль халыққа ұнай ма ұнамай ма бұрынғыдай өңірлердегі театрларға ешқандай мән беріліп жатқан жоқ өңірлерде театр бар екенін біле ме екен осы алматы мен астанадағы адамдар өңірлердегі театр өлмес күнін көріп отыр мүмкін майамеров әуезов театры туралы айтып жатқан шығар бірақ ондай бюджет болатын болса өңірлердегі театрда олар одан екі есе қызмет етуіне ешқандай күмәнім жоқ қазір енді жақсы жұмыс істеп жатқан ақтау театры ғана шығар енді аха бір қарқынды жұмыс істеп жатқан жақсы мен әдейі өнердің әр саласына тоқталдым телеарна айтыс эстрада ә, театр ә, бәріне тоқталып шықтық иә себебі мен төртеуіне де қатысым бар иә yeah. төртеуінде де тазалық қалмаған секілді қоғамда тазалық қалған жоқ мемлекеттің өзінде тазалық қалған жоқ біз қазір пара беруді баланы балабақшаға орналастырудан бастаймыз дұрыс па мектепке орналастыру ол да ақша ә, дәрігерге қаралғың келе ма ол да ақша оқуға түскің келе ма ол да ақша жұмысқа тұрғың келе ма ол да ақша міне бізде қазір ә, азғындаған соншалық бізде қазір ақшадан басқа ақиқатымыз ақшадан басқа дәлел дерегіміз жоқ ешкімге көрсете алатын қазақ айтады елу жылда ел жаңа тәуелсіздік алғанымызға 27 жыл толды ә, енді 23 жылда еш жинай аламыз ба осы бағытта кете беретін болсақ керісінше біз 23 жылда жойылып кетуге жақындаймыз ұлт ретінде мемлекеттік деңгейде қабылданған соңғы уақытта ринат зайтовқа ұнаған үш шешім латын әліпбиіне ауысу қолдайсыз қолдаймын қуанасыз иә yeah. жақсы себебі бізге сондай бір санадағы серпіліс керек себебі біз орыстардан тәуелсіз екенімізді айқындап тұратын бір белгі бір белгі осы жақсы менің түсінігімде бұл екінші үшінші екінші қазір жүз жаңа есім деді қатты құптаймын ол жағдайды себебі қанша тек қана біз қазір эстраданың ғана айналасындағы адамдарды танимыз ал басқа салада қанша еңбек етіп мен ғылымда еңбек етіп жатқан бауырларым бар мысалы нобель сыйлығын алған қазақтар бар соларды неге насихаттамаймыз біз бұл шешім өте қатты ұнаған шешім осы маған үшіншісі он жетінші өңірдің көбеюі ал енді ә, жеке басыңызға қатысты бірнеше сұрақ қойғым келеді ә, миссия ақынның миссиясы артына сөз, сөз қалдыру ә, ер адамның өзінің бір миссиясы бар еркектің миссиясы ә, ақындық миссияңды орындаған шығарсың өйткені е, келер ұрпақ э, ринат заитовтың аузынан айтылған мына сөз деп айтатынына мен кәміл сенемін өйткені жақсы жақсы тіркестер бар жоқ емес ә, адам ретінде оның ішінде еркек ретінде миссияңды толық орындадың ба жоқ жоқ мен ол миссияны енді ғана бастадым ол қашан орындалады егер ертең менің менен туған баланы халық а мынау ринаттың баласы ғой енді бұл бұндай болмағанда қалай болады деп айта алса онда менің миссиям орындалды оған дейін менің еркек ер азамат ретіндегі миссиям орындалды деп айтудан мен аулақ тоқал алу ерлік Үм. сіздің сөзіңіз иә ерлік жасауға қадам жағдай келсе егер ә, шынымен адал еңбегімен адам ешқандай жаңағы ертең мен өліп бұлар не болады екен деген сұрақ тумайтындай деңгейде болса алатындардың біріншісі мен шығармын бір кедергі материалдық жағдай иә бір кедергі емес жалғыз кедергі сол болашақта жағдай жақсы болып жатқан жағдайда енді болашақта жағдай жақсара қояды деген ол кезде жас кетіп қалатын шығар деп отырмын бір сөзбен алмайсың сол түсінікті <laughs> э, он тоғызыншы жылдың бірінші қаңтарынан бастап ринат зайытов ұялы телефоннан бас тартады иә егер мен тіркеуге міндетті болатын болсам онда мен бас тартамын себебі жаңағы ата заңымызда айтылады әрбір адам өзінің меншік иесі және сол меншікті өзінің қалауынша қолдануына құқылы дейді қазіргі шығарып отырған биліктің заңы менің ата заңдағы құқығымды бұзушылық телефоннан бас тартасың жоқ бас тартқан емес жолдары бар ғой бірақ ә, неге өзім сатып алған телефоным ол менің бірақ мен оны тіркетпеймін істемей ма істемесе тұрады болды дейді екі жылдан кейін ринат заитов вице министр бола ма жоқ мүмкін емес ондай жағдай билікке мүлде араласқым келмейді жоқ араласқым келмейді емес э, мен ә, билікке араласқым келмейді бірақ билікпен қарым қатынаста болғым келеді аха сол жерде э, бір ең болмаса жылына бір рет бір мүмкіншілік берсе біз сахнаға бүкіл парламент келетін болса толық екі палата келіп отыратындай сондай жағдай болса екен деп ойлаймын армандаймын мен ал кабинетке отырып бірден өзгертемін деген адам ағалардың талайын көрдім мен сол жерге барып бірдеңе өзгертемін қырамын жоямын деген ақыры өздері өзгеріп кетті тынды ә, шындықты аса қатты айтып кеттің анаған тиістің мынаған тиістің нең бар деп бір жігіттер келіп жеке шығарып алып жағаңнан ұстап немесе бір ә, қарумен келіп ә, жігітше сөйлесейікші ринат деген азаматтар болды ма айтыста айтылған шындық үшін ба айтыста болсын немесе енді бір телеарналардан айтылып қалған шындықтар телеарналардан өзінің өзіне қатысты тиіп кеткен кезде ғана бар шығар адамдар бар енді ондай адамдар сөйлесіп қаламыз кездесіп қаламыз бірақ ә, менің түсінігімде артында шындығы жоқ адам бәрібір ол жүз жерден ә, деп ойласын жүз жерден сөйтем бүйтем деп ойласын артында шындығы жоқ адамның ешқандай нәтижесі болмайды ондай ойынан болып тұра ма енді қорқытулар бар қорқытулар емес енді әңгімелесіп қалатын кездеріміз болады аха сөзге келіспей қалатын yeah. кездеріміз болады бір нәрсе бар да бір бір тірліктер істеп кетеді де бетің емейді де иә көшеде тұрса иә дөңгелегің жарып кетеді иә иә бар лобовойы сындырып кетеді мысалы иә өзім машинамды жөндетуден шаршаймыз кейде біресе былай сызып кетеді біресе былай сызып кетеді сызып кетеді енді ол жас балалар ғой жаңағы сен өйткені кейінгі мына э, алаба жақ әншілердің э, нелері жаңағы фанаттары табынушыларымыз дейді ғой өздерін сондайлар ғой болып тұрады болады андай аса мән бермеймін ондайға ринаттың шындығы баласының болашағына әсер етпей ме алаңдамайсың ба мен қазір бала шағамды ойлап үйде отыра беретін болсам мына қазақты кім ойлайды мен ұлым үшін дүниеге келген жоқпын ғой мен ұлтым үшін дүниеге келдім ғой осы сөздің екі ара жігін ажыратып алайық кезіндегі не алаш көсемдерінің бәрі ұрпақсыз болып па олар да осыны білді ғой басын бәйге етікті егер әрқайсымыз қазір кухняда отырып батыр болып әрқайсымыз өзіміздің бала шағамызды ғана ойлайтын болсақ онда елдің ертеңі болмайды ғой онда тура жаңағы үкімет айтып отырған нәрсенің бәрімен келісе берейік онда онда бәріміз қазақстандық болайық онда қазақ деген ұлт болмасын онда бәріміз бір бір жаңағы осы қазір мойнымыздағы кредитімді қалай жабамын деп соған өмір сүрейік онда бәріміздің сылтауымыз сол болады бала шағам үшін ғой деген нақты ондай ә, таза мысалы балаларға бір кедергі келтірген сәттер болған жоқ балабақшада болсын мектепте жоқ болсын. жоқ жоқ керісінше құдайға шүкір қазақ қанша дегенмен ә, енді біз э, төменгі жақтағы адамдармен араласамыз ғой қарапайым иә. мұғалімдермен қарапайым адамдар иә олар керісінше қолдауға тырысады бәрі ринат үшін ең төменгі нүкте шындықты мойындамау қандай болмасын ол нүктеде болып көрдің бе ол нүктеде құдайға шүкір әзірге болып көрген жоқ егер өзім туралы біреу келіп шындық айтатын болса оны тек қана үнсіз мойындау керек болды соны мойындамай шапылдап е менде нелерің бар аналар да бүйтіп жатыр ғой ең жек көретін адамдар осындай адамдар өзінен бір шаңды алып кетіп тап таза бола қалып енді мынау да сөйтіп жатыр ғой деп айтатын бар ғой көп иә, адамдар «Иә, біреуді мысалға келтіріп ең төменгі нүкте сол мен үшін ринатқа қатысты ринат мойындаған ол қандай шындық соңғы уақытта немесе өміріңде менің шығармашылығыма қатысты ә, оның ішінде әндерге жазып жатқан сөздеріме қатысты болады кейде шалағайлық кетіп қалады ә, э, немұрайлы қараушылық болып кетеді ә, сосын исраил сапарбаев айтпақшы нақтылы сөзбе сөз айтайын ә, гонорарына қызығушылық болып кетеді ақшаға иә қызығушылық емес енді дәп сол уақытта ақша керек болып керек болады ғой енді ол жігіт істеу керексің иә сосын әншілерде көңіліне қарайсың талап қояды осындай қылып жазып берші дейді мен егер шынымен жаңағындай сынға ұшырағым келмесе жоқ мен жазбаймын деп айтуым керек те соны айтпай қаламын оны э, біраз өнер адамдары да айтты өткенде жайдарманға қазып бардым ол жерде де балалар айтты толыққанды келісемін мен ринаттан ұрпақ алғысы келетін <laughs> қыздар келіншектер ондай енді қалжыңдап айтатындар болатын шығар нақты бетпе бет келген жоқ и келсе де енді құрсын айғыр емессің ғой ассимиляциялайтын <laughs> жақсы ә, бүгін енді бірінші кезекте мен қуанып отырмын ә, өйткені біз ә, екі мәрте осы ә, талқылайыққа байланысты ә. талқылау жасадық ә, әу баста ол өте пайдалы нәрсе оны да көрерменге айтып өтейік өзара шешіп алуға болады кез келген мәселені себебі бәріміз ә, өнердің айналасында болсын ә, бұқаралық ақпарат қызметі болсын кез келген әйтеуір халыққа ә, қызмет етіп жүргеннен кейін әркім өзінің әлінше оны ішке талқылайтын орта болу керек неге біздің қазір әндеріміз әлсіз болып кетті неге біздің эстрадамыз іріп кетті көркемдік кеңес жоқ та бұрынғыдай талқылайтын жер жоқ бұрынғыдай отырып әңгімелесетін адамдар жоқ жақсы арнайы уақыт бөліп келіп ә, э, көкейде жүрген көптеген бір әдемі әңгімелерді толқылайық ютуб жобасының тыңдармандарына көрермендеріне ұсынғаныңа көп көп рахмет келешекте аға бауыр сыйлас сыйластықтан айырмасын дейді <laughs> қазір жақсы рахмет бүгінгі бағдарламада өтірік өтірік айтатын сұрақ болған жоқ жақсы <laughs> толк лайк ютуб арнасына тіркеліңіздер жазылыңыздар пікір жазыңыздар біз сіздерді күтеміз қымбатты көрермен даттасаңыздар да мақтасаңыздар да боқтасаңыздар да әрқайсыларыңыздың жеке пікірлеріңізге құрметпен қараймыз жолыққанша look like?